क्या देख लिया मैंने माहौल मौका था किस्मत बदल गई देखा? मारी माफ supporting PM Narendra Modi. Uh, you know me. I don't like anyone. Oh my! नया हिंदुस्तान है ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी लज्जत था मौका था किस्मत बदलने भाई साहब Good to go. Lighting him up. like anyone. Further collapse expected. Evac to safe zone. नया हिंदुस्तान है ये हिंदुस्तान घर में घुसेगा भी और मारेगा भी